Du glaubst, dass RAF, IRA und ETA aus einem Fanta 4-Song stammen? Damit der innereuropäische Terror nicht zurückkommt, geh wählen! Am 26. Mai ist übrigens Europawahl.